तो तो गाइस में आ गया तो चलो नीचे को मेरी एफपीएस ड्रॉप हो रही है कि जो तो मुझे सेटिंग के आ अभी पूरे कम एफपीएस में ऐसा होता है दो मिनट हाथ पे की नॉर्मल करो हेमरेट में सिस्किन कर देता हूँ अब स्मूथ चल रही है ये क्या था रेवन एक वॉकर था कि मिल जाए तो मचा जाए जैसे को डर ये उनको आप मेरे पास एक्स है मुझे ध्यान भी नहीं है अरे भाई और वॉटर कितनी मैं इस ब्लॉक के नीचे में एक ब्लॉक रखा देता हूँ तो मुझे ग्रेवल मिल जाएगा क्योंकि हमको ग्रेवल की बहुत ज़रूरत है और एफपीएस ब्लॉक भी आए कैसे लगाऊंगा तो आप हमको ग्रेवल मिल जो आपको मिल जाएगी Wah, kayak Nggak JSP dulu. आप मुझे ड्राइवर मिल गए हैं हाँ। ये किसकी आवाज है कुछ भी मिले ये भी मिला तो आज को हम इससे अकॉर्डिंग में हमको एफपीएस लो हो रहा है माफ करना मुझे पता नहीं कौन सा देखो मैंने ओबीएस है मेरे सेटिंग में अच्छी सेटिंग लिखो ओबीएस के लिए अभी भी पानी नहीं 多么应该。 और बस ये क्या है वो क्यों भाग है ये क्या है तीन दो वन यू सेव वाटर प्लस्ट मैं कर दिया मैं गलती से मैं नीचे गिरा तो खाना

के लिए हमको पचास लाइक चाहिए लाइक टारगेट पचास ठीक है क्यों नहीं जाता अब एरिया थोड़ा मोटा हो गया मैंने क्या सोचा है कि हम्म, हम्म। तो में तो खाने का हो गया मेरे पास पी रोक गलती नहीं करनी मेरे पास पी इस एक से बना दो लेखा में क्या कर सकते ये को नीचे के साथ करने ऐसे से ये हमें तीन की यहाँ इसका मैं क्या करूँ harus dipelajarin Kita Delta Rafael School, Delta Rafael School, Delta Kita School Parkir ya. Apa yang aku mau buat? Buat apa

वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ एक हज़ार सब्सक्राइबर में तो मैं फेस से कर दूँगा कॉपी रख के हम हम इसका एरिया बनाएंगे और उसमें हम बनाएंगे अब तक हमारी बुक नहीं इस is being मुझे क्या लगता है मैं इसको वो भी मिलेगा और खाने का भी मिलेगा वैसे हम वो वो करेंगे बना वो पर इसको नीचे ये इधर आएगी फिर हम मारेंगे नीचे फेंकता है

जाते हैं और उससे मुझे लगता है ऊपर से It's, it's, it's. wala kaya ako. Masa. देखो मेरे पास कबरस्टोन नहीं है मुझे निकालना है कबरस्टोन कबरस्टोन का हमें अपडेट नहीं आ प्योर तो पाई तो मुझे लेवल्स पड़ देते हैं ये कितने सारे पीछे तो पहले तीन थे अभी तीन मुझे लगता है नीचे चला गया ये क्या है देखिए अभी भी मुझे खबर तो हम हम इसका एरिया बना नीचे से बनाएंगे ऐसे एक तीन एक No. Тема Кремля. Кремля ini liatin masih gitu. bukan exit ya ada karena saya yang berarti sih मिलकर बहुत अच्छी किया था कि रखो ये सब Riêng con kỳ nào quá Là vì banana game museo di Orfalite Vincula Ok Poi sarà Yevan मुझे बस स्टैंड कब मिलेगा hmm. हाँ। चलो चलो चलो एक मिनट आया तो वीडियो हम खत्म करते हैं तो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना